Witam Cię, pokażę Państwu jak wypolerować rysy powstałe po obcasach. Potrzebujemy białą sadzę plus, szmatkę bawełnianą, no i obcas do robienia rys. Zrobię tu kilka rys. Jest jedna wyraźna rysa. Na szmatkę psikamy wodą. Na kamień też można. Trochę proszku. I polerujemy. Pół do otwartej. Koło określania świata Pawła Grzeszena 149 To Takie było że wrzuć karpia na luz. To było dobre? Ma, ma, ma. Nie razy patroszone, może dobre. A pływać, pływać, pływać i kończ pływanie. No to po złoku. Jak widać, już po chwili rysa nam zniknęła. Tutaj jeszcze trochę ją widać. Spróbujemy jeszcze mechanicznie. Zrobię kilka nowych jest. Mamy dużo rys albo grube rysy, to trzeba wziąć nakładkę filcową i mechanicznie wypolerować. Widać kamień się świeci jak nowy. Żadnych rys nie ma. Jest to powłoka niezmywalna. Nie zmyjemy tego nitrem, acetonem. Zostaje na trwałe w kamieniu.